галилео принциби механиканын мыйзамдары бардык инерциялык эсептөө системалары үчүн бирдей галилео принциби бардык механикалык кубулуштар бирдей баштапкы шарттарда бардык инерциялык саноо системаларында бирдей жүрөт